Itu yang buat Instagram. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. cium cium cium gendongnya gendong gendong gendong gendong gendong gendong gendong gendong gendong gendong gendong Uh, dikit dikit dikit. Uh, uh. Uh. Ah. <laughs> ya Kenapa sih? Kenapa guling-guling? Sengaja sama orang sama siapa aja dia mau oh akrab ya oh, tuh namanya siapa yo namanya namanya siapa kalau bilangnya apa bilangnya bilangnya apa Hah? Ya, namanya Oki jenis apa nih tuh berang-berang guys berang-berang guys berang-berang, berang-berang, berang-berang. Katanya namanya berang-berang, guys orang mana cik cik cik nih sini Iya, yeah, Baru. Nih, makan nih. Nih. Ayo, ayo, ayo, ayo. Uh, uh, uh. cium cium cium cium cium cium cium Mwah. cium lagi cium cium cium cium cium satu dua tiga kalau di, di bahasa Latinnya nggak tahu apa nih namanya teman-teman ya otter otter otter dalam bahasa Latinnya otter tapi kalau di Indonesia berang-berang oh, coba nanti lihat uh, di sini di bawah ya kasih tahu bahasa Latinnya apa apa sesuai hotel kalau bahasa Inggrisnya apa teman kasih tahu di bawah di bawah oke okay. jadi bangga banget bulan nih umurnya umurnya 6 bulan ya umurnya ada kira-kira 6 bulan ini pakai ini lagi nih ini pakai ini lagi pakai ini lagi pakai ini lagi oke ya pakai ini dong santuy santuy santuy <laughs> marah marah weh mau ngopi mau ngopi emang dan kopi no bos kamsar no bos kamsar kopi kopi kopi berang berang berang tuh marah-marah tapi kamu nggak marah-marah ya Hah? berang marah-marah ayo ayo udah main main main ya yes, yeah. He's peace he's peace bike. Yung mga orang dari apa tata langkah oke ada lanjut guys salam cikirot